бирок пружиналар ар кандай болот бирин чоюу оңой экинчисин араң деформацияланат демек серпилгич күч менен пружинанын узартылышын ортосундагы байланышты мыйзам түрүндө көрсөтүү үчүн ар бир жеке пружинанын касиеттерин эске алуу зарыл бул касиет к менен белгиленип катуулук коэффициенти деп мүнөздөлөт пружинанын катуулугу ар кандай деформацияланган дене сыяктуу эле анын формасына жана өлчөмүнө жана ал жасалган материалга жараша болот